On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Ah. oui, c'est moi, oui, c'est lui, oui, oui. oui. C'est gentil de prendre des nouvelles, oui, je suis absolument... Oui, voilà. Oui, je ris aussi, je ris aussi de tout ça. Bien sûr. <laughs> Je comprends, je comprends. Mais j'aimais comprendre déjà. Merci beaucoup pour ce téléphone. Des fois, je parle un peu avec l'accent italien quand je suis ému. Ah, c'est magnifique. C'est gentil de me dire ça, Diacon. Ça me fait plaisir.